ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਸੂਝੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੱਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਪ ਸਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਾਨੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਰਹਿਾਨੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਨੀ ਨਹੀਂ ਫੁਕਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਮੁਣੀ ਟੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੀੜੇ ਸਾਦੇ ਗੋਰੀਏ ਟੱਪ 45 ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਐ ਕੱਪਰੂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨੇ ਚ ਨੱਟ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਫ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ Varinder Brar plus lyrics is equal to ਤਬਾਹੀ ਹੈ on deck. ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਗਾਂ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਚੁੱਪਿਆ ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲਾਟ ਕਲੀ ਕਹਿਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਤੇਰੀ ਪਹਾੜੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਟੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੋਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਔ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਪਾ ਗਈ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਵੇ ਗੈਰੀ ਯਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆਨੀ ਨੀ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਗਮ ਨੇ ਅੜੀਏ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੀਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਹੀ ਫਸ ਗਏ ਘੇੜੀ ਦੱਸ ਪੌੜੀ ਚੜੀਏ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੇ ਪਰਵਾਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਚੋ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਜੋ ਹੱਥੀ ਜਾਨੀਆਂ ਪਾਈ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੋਲਾ ਮੈਂ ਟਿਕਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਚੋਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੱਥੀ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਬੈਂਟੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਐਂਟੀਆ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੈਂਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਾਰਾ ਏ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਵਾਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਵਾਰੇ ਨੀ ਕਪੜੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਲਾਉਣ ਗਵਾਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about about it when I see you again. thing I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਤਰੱਕੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ